Dokta Yubu, inatokeaje mtu anaota ndevu hasa tukianza kwa upande wa mwanaume? Ndevu ni sehemu ya mwili ambayo huota, mara nyingi inatokea kwa wanaume ambao wanakuwa wamebarehe. Ikiwa ni dalili mojawapo ya kubarehe ni pamoja na kuota nywele mwilini. Hizo nywele huota sehemu za siri, huota makwapani, huota kifuani na pia sehemu ya uso ambayo huwa ni sehemu ya kidevu na juu ya mdomo, na ndio maana zinaitwa ndevu, kwa sababu mara nyingi zinajizoeleka kwamba zinakuwepo kwenye kidevu hivyo basi mara nyingi swala hili likitokea kwa wanaume ni kawaida kwa sababu linasababishwa na vichochezi tavita homoni vichochezi hivi vinaitwa testosteroni ambacho ni chochezi cha kiume lakini pia huwa vinakuwa vimedhibitiwa na vinasaba kwa hivyo mara nyingi mwanaume vinasaba vyake vinamfanya yote ndevu na mwanamke asiote ndevu kwa sababu ya vinasaba kuna faida yoyote ya mtu kuwa na ndevu hasa kwa wanaume ndevu zinapokuwa zipo mwilini nategemeana na wingi wake huwa zinaweza kuzuia mwanaume asipate sara saratani ya ngozi. Ndevu huwa zinaweza kuzuia ile mionzi ya jua isiingie moja kwa moja kwenye ngozi ya mwanaume, na kama sehemu kubwa ya mwili wake au uso wake una ndevu, basi zile ndevu zitafyonza ile mionzi na kuzuia mionzi isiingie moja kwa moja. Faida ya pili ni kwamba kama mwanaume huyu huwa anapata changamoto ya magonjwa kama athma au allergy mbalimbali, basi zile ndevu zitazuia vile visababishi vya athma na allergy kuweza kuingia kwenye mwili wake na hivyo kuweza kumsaidia asipa asipate hizo allergy au kama alikuwa na athma basi asipate yale mashambulio ya athma mara kwa mara lakini pia ndevu zinaongeza joto ni kama nywele zinavyokuwa kichwani nyingi zinafanya joto linakuwa jingi sehemu ya chini ya ngozi na ndevu pia zinaongeza joto faida nyingine ni kwamba zinatunza unyevu wa asili moja kwa moja chini ya ngozi kwa hivyo ule unyevu unakuwepo wa asili na fanya ngozi ya mtu ikae vizuri chini ya ile ngozi yake lakini pia inazuia watu wasipate chunusi utafiti una unaonyesha kwamba asilimia 80 ya watu wote duniani kati ya miaka 11 mpaka 30 wanasumbuliwa na chunusi, na hivyo kuwepo kwa ndevu kunamfanya mwanaume huyu aweze kupunguza kupata chunusi mwilini mwake, lakini pia inafanya mwanaume ambaye anafuga ndevu asipate magonjwa mengi ya ngozi chini ya ngozi yake, kwa sababu zile ndevu zitamtunza na kuweza kumsaidia. Kwa hiyo hizo ni faida chache tu za kufuga ndevu. Asante sana kwako d Ayubu Msali hilo asante pia kwako wewe unayetufuatilia kupitia daktari kiganjani elimu ya afya kiganjani mwako muhimu sana ni kusubscribe chaneli yetu ya youtube tunafahamika kwa jina la daktari kiganjani lakini ukiwa na swali kuhusiana na ndevu ama unatamani kupata elimu yoyote kuhusiana na afya karibu sana tuandikie kupitia facebook instagram pamoja na tiktok tunafahamika kama daktari underscore kiganjani